Помогать. Лицо. Один. Два. Три. Вот помидоры. Один, два, три Три. Один зеленый помидор, один желтый помидор и один красный помидор. Первый, второй, третий. Первый помидор, второй помидор, третий помидор – Первый помидор зеленый, второй помидор желтый, третий помидор красный. Вот ручки. Одна, две, три. Одна синяя ручка – Одна красная ручка и одна черная ручка. Первая, вторая, третья. Первая ручка синяя, вторая ручка красная, третья ручка черная. Вот пальто. Одно, два, три. Одно коричневое пальто, одно серое пальто и одно розовое пальто. Первое пальто – второе пальто, третье пальто. Первое, второе, третье. Первое пальто коричневое. Второе пальто серое. Третье пальто розовое. Лицо. Лицо. Лицо. Лицо. Лицо. Лицо. Лицо. Лицо. Лицо, лицо. Лицо, лицо. Лицо, лицо. Лицо, лицо. Лицо, лицо. Лицо, лицо. лицо, лицо, лицо, лицо. Первое лицо, второе лицо, третье лицо. Грамматика. Грамматический. Грамматическое правило. Грамматическое упражнение. Грамматическое лицо. Первое лицо. Второе лицо. Третье лицо. Обычно. Есть. Есть. Есть. Здесь есть телефон? Да, есть. Стоянка. Здесь есть стоянка? Да, есть. Вон там. Пожалуйста, вот чай. А сахар есть? Да, есть. Вот, пожалуйста. Лимон тоже есть. Спасибо большое. thank you